ቆሞስ ኖሮ አባ መሀሪ ሀብቴ ይባላል። የጥምቀት በዓል ክቡር ነው። ከሁሉም በላይ የከበረ ነው። የሃይማኖት በዓል ብቻ ሳይሆንም የባህልም የምናምን በዓል ነው። የባህል በዓልና በዓላችንም እሱ ነው። ስለዚህ ከሌላ አክብረን በበለጠ አድምቀን እናከብረዋለን እና በዚህ ምክንያት ከሁሉም በላይ አክሱም የመጀመሪያ ጥምቀት የበቀለበት ጊዜ ቦታ ስለሆነ ከሁሉም በላይ እዚህ ከብሮ ይታያል፣ ደምቆም ይታያል። ቦታውም ትልቅ ነው። በዓሉም ከሁሉ ትልቅ ለማክበር ይሞከራል። ስለዚህ በዓለ ጥምቀት በደመቀ ሁኔታ ለማክበር ተሰብስበናል። ትውፊቱ ክብሩ ታላቅ ነውና ትውፊቱ ከጥንት ጀምሮ ከነበረበት ከጀመረበት ወቅት ጀምሮ እስካሁን ያልተለወጠ ያልተበረዘ እንትን ያለ ሀምታ ላታ ልመፅእ ስለሆነት በዓለ ጥምቀት በሃገርና በኢትዮጵያ ብዓብዪ ክብሪ ይክበራል። ሶስተ ዓመት በዚ ብግርግር ምክንያት ሰላም በመጣት ሰላም ስለደፈረሰ በዓሉ እንደተፈለገው አልተከመረም፣ አልተገበረም። ዛሬ ትንሽ ሰላም የሰላም ጮራ ስለታየ ወደ ጥንቱ ወለጅ የተመለሰ ነው። ጥሩ ይከበራል። ዛሬ በድምቀት ለማክበር ጀምረነዋል። በድምቀት እንጨርሰዋለን። ለምን ሰላም ነው ያለን። አሁን ሰላም ስለሆነ በስርዓት እናከብረዋለን ብለን እናምናለን። ይህ ነገር ሁሉ መሰረት ሰላም ነው። ሰላም ካለ ነው ሁሉም ነገር የሚከበር በዓለም በድምቀት የሚከበር ሁሉ ነገር የሚከበር ሰላም ይዘ ነው። ሰላም ከሌለ በድምቀት ማክበር ቀርቶ እንደዚሁ በተቻለ ማክበርም አይቻልም። ስለዚህ ሰላሙ እንዲበረታ በበለጠ እንዲመጣልን ተጀምሮ ያለው ሰላም ወደፊት ዘላቅ እንዲያደርግልን መንግስት ጽኑ ሰላም እንዲያደርግልን እንመኛለን። ቤተ ክርስቲያን ጸሎቷ ነው። ስለ ሰላም ትጸልያለች፣ ስለ ሰላም ትነግራለች። አሁንም ይህን ሰላም በጣም በበረታ መልኩ እንዲበረታ እንዲመጣልን እንመኛለን።